Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau bikin puyung hai teman-teman Nah, kita langsung aja ya Ya teman-teman, bahan-bahannya untuk uh, eh, puyung hai adalah 3 butir telur 2 lembar kol, setengah wortel 80 gram ayam cincang 3 sendok makan tepung tapioka pakai tepung kentang nggak boleh teman-teman ya atau sagu terus satu bawang putih halus satu batang daun bawang, garam secukupnya, merica secukupnya, sama minyak goreng. Sedangkan untuk sausnya kita pakai uh, satu sendok makan margarin, setengah bawang bombay dan satu bawang putih, satu tomat kupas, potong kotak-kotak, 150 ml air, satu sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan saus tomat, satu sendok teh kecap Inggris, dan 2 sendok teh cuka ya teman-teman plus gue pakai garam merica sesuai dengan uh, selera kita masing-masing oke okay? oke kita lanjut So nah, teman-teman, kita cobain ya. Nah ini saya pakai bawang dari EC. Kita cobain makan. Oh ya, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kamu tuh setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Tuhan setiap orang yang menonton video ini Tuhan. Biar kasihmu Tuhan kuasamu dan anugerahmu Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus setia Tuhan kepada Engkau Tuhan sampai kedatanganmu kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Let's go. b r a s a manisnya berasa a s i n y a berasa oke okay lah cuma karena foto mulu video jadi agak dingin teman-teman tapi masih oke okay loh masih dapet ranci rasanya